махаббатсыз өмір өмір емес бос тірлік қана махаббатсыз өмір сүруге болмайды адамға жан сүю үшін ғана берілген махаббатсыз дүние бос хайуанға оны қосыңдар сүйіспеншіліктен сүйіспеншілік туады сүйікті болу бай болудан артық өйткені сүйікті болу бақытты болу деген сөз өзі тамаша адамның ғашық жары да тамаша болуға тиіс достық пен махаббат екі ұлы сезім адамды мүлде өзгертіп жібереді өмірдегі ең зор бақыт өзіңді өзгелердің сүйетініне сенімділік махаббатта да майдандағыдай әркімнің өз тағдыры бар сұлулық пісіп тұрған жеміс тәрізді өмірі қысқа нәрсе махаббаттың құдіреттілігі соншалық ол біздің өмірімізді де қайта жасай алады сүйіп көрмеген өмір сүріп көрмегенмен бірдей жүректің өз заңдары бар бірақ олар толық жүйелі кодекс құрастыра қоятындай заңдар емес махаббаттың мыңдаған қыры және олардың әрқайсысының өз жарығы өз мұңы өз бақыты мен хош иісі бар жер жүзінде сүйген әйелдің жүзінен өткен тамаша бейне жоқ сүйіктіңнің даусынан өткен тәтті саз да жоқ жас жігітті оның ғашық болып қалғаны үшін сөгу әлдекімді ауырып қалғаны үшін кінәлағанмен бірдей сүйу дегеніміз бір біріне емес бір бағытқа бірлікте қарау деген сөз сорлы асық сағынса да сарғайса да жартайып жақсы сөзден жаңылса да шыдайды риза болып жар ісіне қорлық пен мазағынан табылса да шынымен сүйген адам қызғанбайды махаббаттың басты мәні сенім қызғаншақтар үнемі дүрбіден қарайды ол кішкентай нәрсені үлкен нәрсеге ергежейлілерді алыптарға жорамалды шындыққа айналдырады қызғанышқа бәрі анық ал бірақ дәлелдері жоқ темірді тат адамды жанын қызған шиді. адам қалауының үш қайнары бар жан қалауынан достық сана қалауынан сыйлау тән қалауынан құмарлық туады осы үшеуінен қосылуынан махаббат пайда болады